Europy, ale jakby to jest dopiero początek widzenia e, się polskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że w tym czasie urośnie do rangi krajów e, europejskich i światowych. Ja tu mówię strukturę. To jest też to, o czym mówił Paweł, to szatenie no, w stosunku wygląda e, w Polsce. Mamy oczywiście, jak w całym świecie, płaską strukturę organizacyjną, czyli nie ma ułożonej hierarchii, nie ma szyb itd. Tak Właściwie każdy może e, przystąpić do ruchu, nikt nie jest zmuszany, nikt nie jest trzymany na siłę. Jest to, to dana wolność. Ludzie mają różną aktywność dla naszego ruchu. Niektórzy mogą poświęcić cały dzień na działania, inni mogą tego poświęcić jedną godzinę dziennie, albo mniej. E, więc jakby w związku z tym wytworzyła się grupa koordynatorów. Nie jest to grupa, która została jakkolwiek wybrana, na przykład <clears throat> ja stałem się koordynatorem województwa mazowieckiego, właściwie to można powiedzieć, że Warszawy, e, tylko dlatego, że po prostu miałem dużo czasu i organizowałem ludzi, e, e, robiłem spotkania, e, rozdzielałem jakieś projekty itd. Tak Mamy ogólnie w Polsce kilku koordynatorów w wielu miastach. Jedna bardzo ważna rzecz to właściwie trzeba ewidentnie odróżnić kim jest zwolennik, a kim jest aktywista. E, zwolennik jest to osoba, która po prostu popiera ruch. Takich osób mamy w Polsce około 2,5 tysiąca. Co tak naprawdę oczywiście może powiedzieć nieoficjalne, bo ciężko jest mierzyć e, poparcie dla jakiegoś ruchu. No i aktywiści, czyli osoby, które działają regularnie, e, tak powiedziałem, z różnym e, udziałem, w sensie z różną częstotliwością działania, ale działają aktywnie i przynajmniej raz w tygodniu coś robią. Jak powiedziałem, mamy grupy e, lokalne w wielu miastach, między innymi e, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków. E, obecnie najbardziej rozwiniętym jest oddziałem Kraków Wrocław, gdzie istnieje tzw. Zeitgeist House, gdzie ludzie powiązani z tym Zeitgeist mieszkają wspólnie, starają się troszkę uniezależnić od systemu, który obecnie mamy, testując pewne metody gospodarki partnerowej. Starają się produkować sobie pożywienie sami, starają się zmniejszyć koszty i też wcześniej edukować się wzajemnie i innych ludzi, zapraszać e, też inne ruchy i organizacje, tak żeby szerzyć tą gospodarkę partnersową. Mamy grupy tematyczne, Początkowo e, była taka koncepcja, żeby stworzyć tyle samo grup, ile jest w całym świecie, tak, tematycznych, czyli zajmujących się mediami itd., itd. Tak, tak, tak się okazało, że to nie jest, nie jest możliwe, bo ilość aktywistów w Polsce na tyle jest mała, że po prostu nie można było spełnić wszystkich e, tych funkcji, tak? Więc tak faktycznie teraz wykształciły się trzy grupy, e, które zajmują się większością spraw tak naprawdę przynależność do jednej z tych grup nie świadczy o tym, że ta osoba nie może należeć do drugiej grupy. Tak naprawdę tak często jest, że jedna osoba należy do wszystkich tych trzech grup, czyli do e, działu IT, gdzie zajmujemy się rozwijaniem strony internetowej, gdzie zajmujemy się produkcją grafiki, filmów itd. Tak dalej kolejna e, grupa to jest menedżerowe, menedżerowe social media. Ludzie skupieni wokół Zeitgeista zajmują się informowaniem ludzi przez media społecznościowe odnośnie tego, co robimy, co się dzieje też za granicą. E, zamieszczają też materiały w języku polskim, e, które mają w angielskim, tak zostały przytoczone przez LinkedIn, e, czyli grupy zajmujące się tłumaczeniami. W Polsce jest trochę z tym problem. Wcześniej koordynatorem do LinkedInu był Jasiek. E, teraz obecnie jestem ja koordynatorem. E, oboje próbowaliśmy e, tak skonstruować ten LinkedIn, żeby był całkowicie niezależny od nas, czyli żebyśmy nie musieli ludziom mówić, co mają robić, nie mają teraz materiał tłumaczyć. W praktyce tak wyszło, że nie było to tak łatwe, bo ludzie jednak potrzebują czasami informacji z góry. Słuchajcie, jest taki materiał, przydałoby się go przetłumaczyć i tak dalej. obecnie jest ponad 20 osób w LinkedInie, e, mniej lub bardziej aktywnych, ale co też jest fajne, że nieraz jest jakiś materiał, który został wyprodukowany przez teraz rezerwacji twórcy Lubca Gdańsk. I wchodzę za kilka dni po premierze, widzę, że film już jest gotowy, tak, w języku polskim. I, czyli o czym to świadczy? Czyli ludzie po prostu sami wiedzą, niektórzy tak wiedzą, co trzeba zrobić, tak? Sami się interesują, nie trzeba im mówić. Czyli jest to właśnie, tak powiedziałem, e, rozproszona e, odpowiedzialność, gdzie każdy sam stara się coś realizować w swoim zakresie. komunikacja. To jest jakby dość poważny problem u nas w Polsce. E, nie jesteśmy tylko ruchem online, tak, internetowym, jesteśmy też ruchem, który spotyka się na żywo. Więc jak mamy komunikację online, offline, zacznijmy od komunikacji online. Naszym jakby głównym miejscem, które zawsze staraliśmy się promować, jest nasz portal, który ewoluował na przestrzeni lat. E, tak naprawdę staraliśmy się dostosować go do potrzeb, które obecnie mieliśmy. Tak wcześniej Paweł powiedział, że mamy forum internetowe, globalne. Tak samo staraliśmy się to forum przenieść na rynek polski. Tak to wyglądało później, że były tematy o kotach, o kosmitach, tak więc całkowicie odbiegały od idei ruchu, więc w kolejnych wersjach strony rezygnowaliśmy z tego na rzecz takich jakby konkretnych projektów. Czyli skupiliśmy się na działaniu, na informowaniu ludzi, co, kim jesteśmy, co robimy, jak oni mogą się przyłączyć i działać z nami. obecnie pracujemy jeszcze nad nową wersją strony, bo jakby ciągle nie mamy perfekcji, tak? tak, samo jak w Zeitgeist. On nie oferuje utopii, on oferuje coś lepszego niż mamy obecnie. Tak samo my ciągle ewoluujemy, nasze narzędzia ciągle ewoluują, więc staramy się dopasować się do konkretnych potrzeb. I na niedługo bardzo będzie nowa wersja, która Mam nadzieję, że no, ruszy trochę naprzód, bo teraz obecnie chodząc na stronę internetową nie możemy dowiedzieć się zbyt wiele, czy w łatwy sposób, bo informacje są, ale są ukryte, więc staramy się to poprawić i robimy to teraz lepiej. Jeśli chodzi o komunikację, używamy mediów społecznościowych. Forum się nie sprawdziło, ale e, to Facebook i Google Plus sprawdzają się bardzo dobrze. O dziwo informując ludzi mailowo, czy, czy nasz portal jest, odbiór tych informacji bardzo mały, czyli e, powiedzmy, że parę osób dowie się o informacji jakiejś, jakimś ważnym wydarzeniu czy tak dalej, a tymczasem na Facebooku od razu jest bardzo duża oglądalność, setki osób dowiadują się o tym, dzielą się tą informacją, dzięki temu osiągamy większą świadomość. E, Twitter niestety jakby w Polsce nie jest jeszcze popularny, ale mamy takie narzędzie, które umożliwia nam wysyłanie informacji do tych wszystkich trzech serwisów żeby jak największą, do, do, dotrzeć do jak największej grupy ludzi. TeamSpeak, który jest głównie używany do globalnego kontaktu z globalnym ruchem, e, w Polsce był wykorzystywany do tamtego roku. E, spotkania odbywały się co dwa tygodnie, mm, również troszkę rzadziej, ale to wynikało z tego, że po prostu ludzie mieli mniej czasu. E, niemniej teraz zrezygnowaliśmy z tym Asysta na rzecz Jest to takie narzędzie od firmy Google, które umożliwia nie tylko rozmowę głosową, ale też wideo. E, jest to bardzo ważne w takim ruchu, kiedy, kiedy nie spotykamy się zbyt często na żywo, żeby widzieć, że ta osoba po drugiej stronie też jest fizyczną jednostką, tak? Nie jest jakaś, jakiś głos, który nie wiemy, czy istnieje, czy nie, że jest to osoba z krwi i tak jak my i chce z nami działać. innych naszych technik to jeszcze używamy Skype'a i e-maili. E, są bardziej takie e, powszechne narzędzie w realizowaniu konkretnych projektów, tak? Na przykład też jeśli chodzi o Skype'a, Skype jest dość często wykorzystywany w LinkedInie do komunikacji z globalnym oddziałem LinkedInu. E, w ten sposób debatujemy się o konkretnych tłumaczeniach, a nie tylko. Jeśli chodzi o adresy e-mail, to też mamy bazę użytkowników, w którym wysyłamy e, maili w przypadku jakichś większych wydarzeń. Też ważną formą komunikacji jest YouTube. E, jest to jednostronna forma komunikacji, jednak nic tak nie przemawia do ludzi jak materiał wideo. E, można pisać piękne słowa, piękne teksty, ale ludzie i tak wolą obejrzeć film, który do nie przemówi, ich poruszy, poruszy ich serca, Sami miałem wiele filmów, które po prostu aż łezka w ogóle się zakręciła i motywowała mnie do działania. Zamieszczamy tam też y, filmy y, filmów, które zostały przetworzone do Polski. Y, kolejna sprawa to dokumenty. Y, wiadomo, że y, jak każda organizacja tworzymy jakieś dokumenty, jakieś y, teksty, E, czy to jest raport ze spotkań, dlatego używamy e, narzędzi takich jak na przykład Google Drive. Także przydatnym narzędziem to jest PirePad. Jest to taki serwis, który umożliwia szybkie zapisywanie informacji z takiego spotkania. E, no i teraz komunikacja offline. Spotkania lokalne. Moje się przyjęło, że spotkania lokalne powinniśmy organizować raz na dwa tygodnie bywa z tym różnie, w zależności od miejscowości. Niemniej we Wrocławiu są regularne, bo mieszkają w zawodach, tak? e, ale też zapraszają innych e, do tego, żeby się dzielić to swoją wiedzą. W Warszawie e, dopiero ten ruch jest reaktywowany, bo był aktywny rok temu czy dwa lata temu. Troszkę zamarł, ale teraz ja jako koordynator e, Warszawy staram się to reaktywować, zbierać ludzi, zbierać pomysły e, ludzi, którzy przychodzą do nas, a takich ludzi jest sporo, szczególnie po ostatniej film, e, emisji filmu Cajka jest na kanale Dane Plus. Sporo osób wyraziło swoją chęć działania, stwierdziło, że ich idea pokrywała się z ideami ruchu. I były takie pomysły na przykład jakiegoś telewizji lokalnej, E, czy zrobienia gry. E, tak więc tych pomysłów jest wiele. Oczywiście trzeba wszystko mierzyć możliwości na zamiary, tak? bo e, zrobienie gry nie jest prostą sprawą, ale każda, każdy pomysł jakiegoś takiej działalności jest mile widziany i tych osób, te osoby przyjmujemy z chęcią i staramy się jakoś wspólnie ustalić plan działania. Też organizujemy zloty. Początkowo była propozycja, żeby organizować je raz na trzy miesiące, E, a to tak wygląda, że e, są gdzieś mniej więcej raz w roku, w ostatnich dwóch rodzajach. Spotkania rekreacyjne. Każdy z człowiek samo to żyć nie może, a też spotkania kilku e, jakby zwiększają integrację grupy. Spotykamy się, już nie gadamy o tym gajście, tylko po prostu delujemy się znajomością a mamy do tego stopnia normalne, żeby realizować jakieś projekty. E, teraz nasze działania. ruch w głównej mierze skupia się na promocji. jak to Peter Joseph powiedział, trzeba osiągnąć masę krytyczną, czyli na tyle dużą świadomość społeczną, żeby ludzie wywali na przykład presję społeczną na rządzących do pewnych zmian. Dopóki nie osiągniemy tej masy krytycznej, tak właściwie nie możemy wiele zdziałać. Niektórzy mówią, że to jest takie to trochę słabe, tak? W sensie, no, dużo gadamy, mało lubimy. Niemniej promocja jest bardzo ważna. Um, bo wszystko jest punkt wyjściowy, tak? Dlatego do, do takich realnych projektów, no, które realizujemy. Mm. I tak, jeśli chodzi o promocję, mamy dwa projekty, kolejny ten projekt, który był realizowany w Szczecinie w Gdańsku oraz projekt Banknot, e, gdzie drukujemy banknot po jednej stronie jest biały, po drugiej jest częściowo wypełniony z hasłem i adresem strony naszej internetowej. Jest to legalne. E, I taki bankon rzucamy załóżmy na ulicę i obserwujemy ludzi, są są niezdrowe. Oni te banty podnoszą, częściowo ludzie je po prostu do kosza wrzucają, ale wystarczy mała część tych ludzi weźmie ten bankon, sprawi zasłonę internetową, bo już mamy parę osób więcej w ruchu. E, współpracujemy z innymi ruchami i organizacjami. E, jak już ma swój program niezależnej telewizji, e, mówi o technologii, mm, która się dużo popularnością, jest przez setki ludzi na żywo, a później też są materiały na YouTubie. E, sympatyzujemy też z, ruch, e, ruchem, czy właściwie z głosem ulicy, tak? To jest taka mała organizacja. nasza współpraca opiera się na wymianie doświadczeń, na takiej aktywnej współpracy, ale też właśnie na sympatyzowaniu. Znaczy po prostu mówimy, że my was lubimy, popieramy was, wy nas popieracie. Też pomagaliśmy, jeden nasz rzecznik bezpowiczu pomagał w budowie ekowioski w Barkowie. Twórcy tej ekowioski teraz taki realizują projekt e, na Polach Potrafi, dużo rozstrzygnie o serwisie, e, gdzie budują Akademię Rosystokę, ale w każdym razie bierzemy aktywny udział w pomocy innym ruchom, tak? O podobnych ideach. Poza Jakie to są na przykład organizacje czy ruchy, z którymi pracujecie? bardzo popularny ruch, który też przebiegł do mediów publicznych. E, jak wspomniałem, w Wrocławiu jest e, taki projekt domów tagnestowych, tak, gdzie e, kilkanaście osób mieszka razem i stara się uniezależnić od systemu. Obecnie trwają prace nad tym, żeby ten system przenieść na inne miasta i do innych ludzi, e, żeby sięgnąć taką właśnie świadomość, że można już teraz przy e, małym nakładzie pracy zrobić coś w tym kierunku. E, tak więc ludzie z Wrocławia pokazują, zapraszają innych ludzi, żeby walczyć jak można rzecz, tak? W sensie tam mają taką fajną salę konferencyjną, na której właśnie proszę o swoje wykłady tak dalej. Też promują na przykład aquaponikę i hydroponikę. Zbudowali swój własny system hydroponiczny do uprawy roślin, gdzie właśnie zapraszali ludzi, żeby uczyć ich o tym, jak hodować rośliny we własnym domu przy użyciu takich ekologicznych metod. Kolejna sprawa to jest edukacja online i offline, e, szczególnie tutaj Jasiek Wiedzie prym. Często jakichś konferencjach e, z innymi ruchami, organizacjami, gdzie mówi właśnie o naszym ruchu. No i też tworzę materiały do sieci, tak, które mają edukować. E, kontrybujemy do Wikipedii, tworzymy różne artykuły, filmiki itd., tak które mają za zadanie edukować ludzi. Dziękuję. Thank you.